Markasa unihapjam, turkañaspawa, qana arunha kamsap harakirisma. mediaslint kirisma. hallukam lurañaspawa, aka markasaroja haniu kitisa askichkaspate, ni tatitura Pakasasa askichañhatipas. en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recordadas.